imágenes son parte de Chile, un territorio formado por una geografía diversa. Este medio natural recibió hace 12.000 años a sus primeros habitantes. a través de los siglos fue dejando inmutables testimonios de la actividad humana. Es aquí donde nuestros antepasados dejaron plasmadas sus inquietudes y su manera de relacionarse con el mundo. Lo lograron a través de la forma, el color y la expresión, lenguaje único del arte de todos los tiempos. Somos nosotros, con ojos contemporáneos, los que recuperamos estas vivencias.